you O'Malley. Ratoncito le gusta danza cuando estudió en la escuela. Pajarita se cude botín cuando visita a su abuela. Si necesita una amiga, debe hablar con ratoncito. Si quiere ser mi amante, debe ser alta y delgadita. Lunes, martes, ratones, pez. Miércoles, jueves, todos, todos. Lunes, martes, ratones, pez. Miércoles, jueves.